Bonjour à tous, buongiorno tutti. Um, scusami, parlerò esclusivamente in francese. Merci Andrea de traduire lorsque nécessaire. Tu euh, me coupes quand il le faut. Et merci de m'accueillir parmi vous. Grazie per euh, avermi invitato. Je représente euh, donc euh, Biotech, un bureau d'études spécialisé dans euh, la gestion, l'aménagement, la restauration physique et écologique des milieux aquatiques, les cours d'eau, les zones humides. Ce bureau a une... Nicola ah. représente le studio Biotech qui si occupa prevalentemente di progettazione et mm. e, e di riqualificazione dei, d'acqua. Mm. Ce bureau a une trentaine d'années euh, d'existence. Il a été créé par euh, Bernard Lachat, avec qui j'ai travaillé euh, pendant 25 ans. Et maintenant que Bernard est à la retraite, je dirige ou co-dirige à sa place. Biotech a 30 anni, è stato fondato da Bernard Lachat, qui è stato nominato già più volte les presentazioni precedenti et ora que Bernard Lachat est en pension, Nicolas est co directeur de Biotech. Aujourd'hui, notre activité, c'est euh, à 90% des missions de conception et de maîtrise d'œuvre, d'opérations de restauration physique et écologique. Aujourd'hui, je viens vers vous euh, pour parler euh, du, de l'usage des techniques végétales et des modalités de végétalisation dans ces projets. Mais c'est vrai qu'en France, on a redécouvert les techniques végétales dans les années 90, mais petit à petit, et notamment avec euh, la DCE euh, et euh, les années 2000, les projets ont évolué. sait' que <laughs> Biotex fin dall'inizio si è occupato di ingegneria eh, naturalistica, ma c'è stata un'evoluzione nel tempo, in particolare in Francia, nelle tipologie di attività che svolgono a livello di progettazione e gestione eh, degli, degli interventi. Eh, oggi, soprattutto dopo l'introduzione della direttiva quadro acque, il faut imaginer che. euh, On a aussi eu, euh, comment dire, une ambition, c'était euh, de rester un bureau euh, à taille humaine et regroupant des compétences différentes, multidisciplinaires, et une ambition d'essayer de recopier les modèles naturels. Ça veut dire que notre travail, c'est à la fois des investigations de terrain, la réalisation de plans bien précis et du suivi de chantier. Eh, allora, l- le tappe principali, scus- Phoenix il, il, ragionamento di prima, cioè che nel tempo si sono specializzati sempre di più e la richiesta eh, e i finanziamenti sono concentrati sempre di più su interventi non di stabilizzazione ma di ripristino della eh, continuità. Biotech, che è una, è, è una, um, società di consulenza che si, si fonda, fonda, la sua attività su uh, tre principali tappe, eh, lo studio dei modelli naturali a cui si ispira eh, il più possibile e la concezione dell'idea di riqualificazione e la, la, eh, la direzione dei lavori durante l'intervento. En fait, il faut imaginer que euh, aujourd'hui, les projets qui se développent en France, peut-être contrairement euh, en Italie, ils sont réalisés, conçus avant tout par des bureaux d'études euh, privés In ah. Francia, uh, contrariamente a quello che succede in Italia sui corsi d'acqua, la, la, maggior parte dei progetti oggi sono concepiti proprio da studi professionali, mentre da noi è più comune che siano enti pubblici che progettano eh, diciamo, interventi di riqualificazione. E euh, les dimensions de projets ont aussi évolué avec le temps. Il y a 30 ans, c'était des interventions localisées sur des cours d'eau de faible intensité. Aujourd'hui, c'est des projets de plus grande envergure sur des tronçons de linéaires beaucoup plus importants et aussi en se confrontant à des dynamiques euh, torrentielles, des euh, conditions beaucoup plus euh, agressives. 30 ans fa eh, le il, tipico progetto con cui si confrontavano eh, eh, era, di, mm, era scala locale, eh, e su corsi d'acqua per lo più a bassa energia, eh, nel tempo ci sono stati sempre più eh, progetti a scala più ampia, eh, quindi su lunghezze di corso d'acqua più lunghe e anche in tipologie di corsi d'acqua diversi, con più energia e quindi con dinamiche più torrentizie e quindi le sfide tecniche sono, sono, sono cambiate. Ce que l'on a enfin compris avec le temps, c'était que plus on fait simple, plus les aménagements fonctionnent et que plus on dispose de liberté, d'un espace de fonctionnalité important, plus les choses sont aisées en termes de restauration. Quello che abbiamo capito nel tempo è che più facciamo interventi semplici e più siamo in grado di restituire spazio di, di libertà al corso d'acqua e più è probabile che l'intervento alla fine abbia successo. Aujourd'hui, utiliser la végétation dans les projets de restauration, c'est euh, avant tout pour végétaliser des sols délicats, pour stabiliser ou renforcer euh, des talus, des berges exposées aux contraintes d'écoulement, pour reconstituer des boisements riverains ou pour valoriser dans des milieux urbains euh, les, abords de la rivière. Mais ce n'est plus une utilisation systématique. Il y a aussi beaucoup de projets où il est laissé une large part à la végétalisation spontanée. Aujourd'hui, eh, oggi la maggior parte dei loro progetti eh, le tecniche di ingegneria naturalistica vengono utilizzate soprattutto quando serve una eh, Je peux retourner à la, précédente quando serve una rivegetazione più attiva del suolo in condizioni particolarmente difficili oppure dove ci sono vincoli che impongono la, la stabilizzazione, il rinforzo delle, delle sponde o serve una, eh, diciamo, un intervento più veloce di rivegetazione tipicamente anche in quei contesti più di aree urbane in cui la finalità del progetto è più di ripristino, ripristino ecologico, anche qui con molti vincoli quello che non succede più, appunto, che, come poteva succedere in passato, che la, la, finalità in sé sia quella dell'ingegneria naturalistica, insomma, di fare opere, è spesso in, in, in contesto, diciamo, di, eh, eh, in, contesti specifici, ecco, in cui ci sono vincoli particolari. Donc j'ai choisi euh, de vous présenter quatre euh, projets. Euh, ils ne représentent pas tous les cas de figure, mais ils représentent euh, tout de même euh, les conditions aujourd'hui d'usage des techniques végétali in euh, France. Eh, vi presenterò adesso quattro progetti che non coprono chiaramente tutte le, le, le tipologie di, di, intervento, ma sono abbastanza rappresentative di quali sono quei casi in cui ancora oggi si usano tecniche di ingegneria naturalistica in Francia nell'ambito di progetti di riqualificazione dei corsi d'acqua. Les premières images concernent un chantier euh, sur une rivière qui est la Sarthe, euh, à Saint-Léonard-des-Bois. En fait, il s'agissait ici d'une problématique stricte de confortement de berges en milieu périurbain, un chantier qui s'est tenu euh, d'octobre 2012 à avril 2013. Questo è un, un punto di intervento sulla, sulla SART in cui l'obiettivo principale era quello della eh, stabilizzazione della, della sponda eh, che ha lato a una, una strada. La, mm. le date di intervento, i costi li vedete nella, nella slide. C'était une berge qui avait été réalisée en remblai sur la rivière pour permettre euh, d'élargir la voirie. Et depuis plusieurs années, elle connaissait des problèmes euh, d'érosion à travers des loupes de glissement, à travers des phénomènes de lessivage réguliers, de déchaussement d'arbres qui, euh, avec leur poids basculé, il était nécessaire d'intervenir et de restaurer. Eh, era una sponda che era stata realizzata eh, accumulando materiale a lato della, della strada, quindi a, eh, artificialmente, e che periodicamente subiva fenomeni eh, di, di eh, erosione e di crollo di, di, di piante che determinavano eh, erosione della sponda. Il primo lavoro a été un lavoro di liberazione des emprises, des travaux forestiers e dei travaux de reprofilage de berge. L- la prima parte dell'intervento consistito nella uh, rimozione di vegetazione, riprofilazione, riprofilazione della, riprofilamento della, de sponda, sponde, mm. sponde, per recuperare spazio diciamo, per l'intervento. Exactement. <clears throat> On a essayé de gagner le maximum d'espace. On a travaillé à la fois en reprofilant la berge, mais aussi en créant des euh, risbermes, des plages de matériaux graveleux en pied de berge, comme on le voit sur l'image. L'idée l'idea è stata quella di, di, la pendenza per recuperare spazio e sono state create delle berme mm. à la base de la sponde. On a travaillé à protéger les sols des ravinements le temps que la végétation se développe par des treillis biodégradables de coco. è stata effettuata una copertura con geotessili diciamo, di, di, di, cocco per proteggere la sponda dall'erosione durante il, la fase di sviluppo della vegetazione. E le tecniche vegetali utilizzate ont été hiérarchisées sur l'ensemble. Le tecniche di ingegneria naturalistica utilizzate sono state gerarchizzate. Sur l'ensemble du linéaire, on est passé de techniques utilisant simplement des ensemencements et des plantes hélophytes à des techniques où on utilisait euh, des ligneux lorsque le talus était plus pentu. Et ici, on voit des lits de plants et plançons renforcés par des boudins de trellis coco. Et a seconda delle esigenze, diciamo tratto, tratto per tratto, sono state utilizzati Eh, inizialmente semplicemente delle semine con eh, la presenza di elofite e poi man mano che la, la pendenza della sponda richiedeva eh, un, un, rinforzo maggiore sono stati utilizzati talee, astoni con eh, un rinforzo di, di eh, uff, la traduzione italiana di, di sacchi di geotessile eh, mm. il termine sacchi non è biodegradabili biodegradabili on voit euh, la partie amont euh, des aménagements c'est la partie di monte de Mm. On est euh, dans la période d'installation des quelques zélophytes en, en, en, pied de berge. La végétation commence à se développer. Il n'y a que euh, deux mois que le chantier a été euh, finalisé. Questo è l'inizio della crescita della vegetazione dopo due mesi dalla fine dei lavori. On est euh, à la réception, c'est-à-dire euh, une saison végétative après les travaux, donc six mois après les travaux. Une saison végétative après la fine des lavori, six mois dopo. Mm. Les choses se développent progressivement. Au départ, euh, ce qui euh, se développe extrêmement, comment dire, ce sont les plantes hélophytes et les salicacées que l'on voit en fond d'image. All'inizio quelle che si sviluppano maggiormente sono le, le lofite e le salicacee che si vedono in fondo all'immagine. Pendant les deux années à suivre la réalisation des travaux, l'entreprise est venue entretenir, détourer les arbustes, est venue euh, faucher lorsqu'il était nécessaire. Due anni dopo l'impresa è venuta a fare un intervento di mantenimento della vegetazione con qualche sfalcio dove necessario. Et puis on voit euh, aujourd'hui, c'est-à-dire 4-5 années après, le développement euh, végétal sur l'ensemble de la rive. Et euh, le travail, c'est vraiment d'essayer de faire simple et que quelques années après, le geste, on va dire, du concepteur et des travaux disparaissent. Questo è 4-5 anni dopo, e eh, quindi insomma, come vedete c'è l'idea è quella di fare un intervento che sia il più semplice possibile e che eh, nel tempo il, l'intervento di chi ha concepito il progetto scompaia e non si noti più. Mm. Il y a aussi des projets euh, qui sont associés euh, à des opérations urbaines, à des travaux euh, paysagers, mais où il est possible de faire entrer euh, ou de prendre en considération l'écologie. C'est le cas euh, de cet exemple, la Marne a Noisy-le-Grand. Ci sono poi progetti che sono inseriti in interventi di più ampio respiro che hanno per lo più carattere paesaggistico più che naturalistico eh, quindi di riqualificazione urbana, ma anche in questi casi con molti vincoli eh, è comunque possibile adottare un approccio che tenga in considerazione la funzionalità ecologica nei limiti che si sono dati. C'est mm. le cas, par exemple, du de, de, la Marne à Noisy-le-Grand. Oui. C'est une image, bien entendu, avant les travaux. C'est prima clairement, des lavori. Mm. Le travail, il passe par, euh, encore une fois, des travaux de reprofilage, momentanément, parce que les travaux ici se sont effectués sur près euh, d'un kilomètre. Il a fallu euh, se protéger des montées d'eau C'est pour ça qu'il y a eu euh, un rideau de pâle planche momentané qui euh, a été réalisé en pied de berge pour se protéger des montées d'eau. E dei anche, <clears throat> anche in questo caso eh, sono stati necessari degli interventi di riprofilatura eh, e, e, qui la, la, problematica era legata a eventuali mh, mm, aumenti del livello idrico e quindi vedete in sinistra eh, la necessità di, di, di, di proteggere l'area dei lavori da, da, dal livello idrico. On voit euh, les premiers euh, aménagements végétaux réalisés. Euh, en pied de berge, vous distinguez à nouveau un lit de plants et plançons, donc c'est-à-dire des arbustes associés à des branches de salicacées, des végétaux indigènes, mais qui sont là pour résister ou pour permettre de résister aux contraintes de bâtillage, puisque c'est navigué. Anche in questo caso vedete interventi di eh, rivegetazione con eh, piante radicate e, e, e astoni, eh, con vegetazione, eh, anche in questo caso di, salic- di salicacee. Eh, qui la necessità, visto che il corso d'acqua è navigabile, è quella di avere una, res- una resistenza fisica alla, alle onde che eh, vengono imposte sulla sponda dalle, dalla navigazione. Lorsque euh, on change les profils de berges et qu'on passe par exemple ici à ce qu'on appellera des plages d'élophytes, on continue à bien veiller aux transitions entre les aménagements. Ici par exemple, c'est des treillis de coco, des ensemencements, des plantations d'élophytes et ce qu'on appelle un lit de branches mortes pour, dans l'attente que les végétaux poussent, on résiste au bâtillage. Qui sottolinea il, la transizione tra una tecnica eh, e l'altra, eh, in, in, questo caso appunto c'è una, una parte di eh, astoni, un'altra parte eh, di eh, ehm, georete e quello che si vede verso la, la, diciamo, l'interno dell'alveo è un uh, letto di, di, rami morti che servono semplicemente a protezione contro l'erosione in attesa che si sviluppi la vegetazione, in questo caso è incluso la, la piantumazione di elofite. Euh, lorsque il est possible de gagner de l'espace, on l'a fait, Ici, par exemple, il est euh, créé euh, des euh, risbermes de matériaux graveleux en pied de berge pour pouvoir avoir des pentes très douces, faciliter aussi, parce qu'on est en pleine ville, l'accès à l'eau au public. <clears throat> Quando è stato possibile, anche in questo contesto più urbano, si è cercato di recuperare spazio, eh, come in questo caso, eh, utilizzando come, come, tecnica di protezione della sponda delle berme di, di, di ghiaia e ciottoli, eh, questo sia per proteggere le sponde che per facilitare l'accesso al fiume da parte della popolazione. Mm. Ce que l'on voit blanc dans l'eau, c'est simplement un filet limitant les euh, départs de fines et la turbidité. Euh, il va être enlevé une fois que les euh, risbermes sont réalisés. Eh, quello che vedete bianco, il salsicciotto, è semplicemente una, una membrana un, di, di eh, protezione per evitare che sedimenti fini sollevati durante i, i, lavori di creazione di queste berme artificiali vengano trascinate dal, dal deflusso del corso d'acqua, che verranno chiaramente poi rimosse a fine, a fine lavori. On voit le développement progressif des végétaux, des élophytes ont même été installés par spot localement dans les risbermes graveleuses, mais euh, on a aussi laissé euh, une végétalisation, enfin l'acceptation d'une recolonisation spontanée dans le parti basse. Qui si vede diciamo, la prima fase di rivegetazione, qualche lofita è stata piantata anche nelle berme diciamo, di, di, di, ciottoli, ma l'idea progettuale è di lasciare spazio alla rivegetazione spontanea. on voit euh, des aménagements de génie civil qui ont été inclus euh, dans le projet de réaménagement hydroécologique. On distingue sur la partie gauche de l'image des lits de plan et plançon. Euh, Eh, qui vedete che al, ci sono, sono, stati realizzati anche degli interventi di, di, ingegneristici ai fini del, della, della, fruizione soprattutto, quindi qui si passa da un, un letto di, di, piante a stoni a eh, interventi di, diciamo più, più cementizi. On voit l'importance du linéaire euh, réaménagé et on voit désormais à peu près, euh, donc la photo précédente était de 2017, on était quasiment une année après le chantier. Euh, on voit trois ans après. Et c'est trois anni dopo la, la fine del, degli interventi. Mm. on voit une image. Nicolas, sorry, eh, 10 minutes, 10 minutes, circa, insomma, più o meno. Ok, perfetto. Merci. Merci. Et, euh, on voit l'aménagement d'un peu plus loin et le développement trois années après de ces risbermes de plantes hélophytes. Comme on a du public à accueillir, il a été accepté de faucher les abords. Mais ce qui est important, c'est d'avoir recréé des milieux de transition, des conditions d'habitat et aussi une zone de protection à la fois du public par rapport euh, au cours d'eau et du cours d'eau par rapport au public. Eh, qui come vedete <clears throat> eh, tre anni dopo eh, si vede lo sviluppo della vegetazione anche sulle berme ri ricostruite, ma essendo uno degli obiettivi forti la, la fruizione, chiaramente anche lo sfalcio eh, fa parte dell'approccio diciamo, del, dell di, di, manutenzione. <clears throat> L'idea era quella di ricreare un po' di, di biodiversità e, e, e, di habitat lungo le, lungo le sponde, ma anche di creare un, un punto di contatto tra la population et il corso d'acqua, quindi l'accessibilità e la fruibilità chiaramente in questo caso è molto importante, più importante della, diciamo, dell'obiettivo naturalistico. Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de redonner à travers ces espaces de transition des moyens à l'eau en période de crue de s'épancher un petit peu et de ralentir ses vitesses en, aux abords de la voirie et des aménagements publics. Quindi l'idea è, in questo caso, in questa foto si vede, è anche quella di ricreare delle aree esondabili, di pi- piccole aree di laminazione, diciamo, de- delle, de- delle, piene, delle piene fluviali, per rallentarle nel loro deflusso in ambito urbano. Quindi anche in ambito urbano insomma, è possibile ricreare piccole aree di, di, di laminazione. Autre considération et exemple où il est utilisé aussi parfois des techniques végétales, c'est dans euh, les opérations de restauration morpho-écologique et notamment les restaurations de la continuité. Euh, parfois. Un altro tipo di eh, un'altra tipica situazione in cui possono essere utilizzate delle tecniche di ingegneria naturalistica è nell'ambito di progetti di riqualificazione morfologica e in particolare di interventi di ripristino della continuità longitudinale. parce que parfois il existe des contraintes en berge, comme ici par exemple une conduite d'eau usée et où on ne peut pas se permettre en certains endroits que cette conduite soit remise en cause par euh, les contraintes euh, hydrauliques ou par, euh, ou par les crues. In questo caso, ad esempio, nonostante l'obiettivo del progetto fosse la, la, la, rimozione di una soglia, c'erano dei vincoli eh, su una sponda, in particolare la presenza di una fognatura interrata. Quindi il ripristino diciamo, della mobilità e l'assestamento del profilo longitudinale poteva mettere in, in discussione eh, questa, questa, infrastruttura e quindi è stato necessario proteggerla. Mm. Un'idea Biote, dans le sud de la France, sur une rivière qui s'appelle la, sur un fleuve côtier qui s'appelle la Brague, qui est un cours d'eau à dynamique torrentielle et qui est très proche d'ailleurs euh, des, euh, de Nice et donc euh, du secteur du Var, de la Vésubie, c'est-à-dire vraiment des cours d'eau à forte, on va dire, intensité. Qui siamo sul Bio, che è un corso d'acqua nel sud della Francia, quindi in abito mediterraneo, è molto torrenziale, e quindi qui ci stiamo avvicinando a situazioni, a contesti di, di, di, di forte dinamica e forte trasporto solido. Mm. L'ouvrage était un des derniers obstacles pour euh, les peuplements piscicoles et le lien euh, à la mer. Il faisait 1,80 m de haut. Questo, eh, questa soglia era lo, primo diciamo, ostacolo tra il mare e la parte alta del, del corso d'acqua. Eh, qui si vede nella foto prima dell'intervento un'altezza di circa 1,80 m. E On est dans un vallon encaissé, il y a un chemin sur la rive droite, donc sur la gauche de la photo, et sous le chemin, il existe une conduite euh, d'eau usée qui, euh, comment dire, euh, est liée à la ville de Biote in destra orografica c'è una, eh, una strada, un, un, sentiero sotto il quale scorre, appunto c'è la, la, la, la condotta fognaria che eh, arriva fino alla città di, eh, di Biot. Lorsqu'on travaille à l'effacement des impacts d'un ouvrage, le mieux c'est de le faire disparaître totalement afin de retrouver un profil en long naturel, un profil en long d'équilibre. Ici, en fait, euh, l'ouvrage a été dérasé totalement, E quando si ripristina la continuità e, e, quindi si rimuove un'opera, l'opzione migliore è sempre quella di rimuovere totalmente l'opera in maniera tale da ricostituire un profilo longitudinale di equilibrio. Cinque minuti, grazie. Ok, on a, on a rehaussé, rééquilibré les fonds de la rivière en faisant de la réinjection. In questo caso sono stati eh, reimmessi sedimenti nell'alveo fluviale per eh, récupérer le livello di fondo. Sur la partie euh, gauche de l'image, donc la partie droite de la rivière, il a fallu revégétaliser la berge dans cette légère concavité pour la protéger. On voit ici euh, une, un empierrement de pieds, lit de plan et plançon, des treillis biodégradables, des boutures de saules, des ensemencements. in sinistra quindi, della foto, quindi in destra eh, idrografica, è stato necessario fare un piccolo intervento localizzato di protezione delle sponde con tecniche analoghe a quelle che abbiamo visto prima e in, in più qualche massa voilà. alla base. On voit les aménagements une année euh, après réalisation des travaux. Quand les végétaux sont bien choisis, eh ben, ils se développent euh, tout à fait opportunément. Un anno dopo, quando la vegetazione scelta è quella giusta, si sviluppa molto bene. Mm. Et ça, c'est une image après avoir subi une crue centenale, puisque euh, en fin d'année 2019 il y a eu une crue centenale sur la Brague, en fait. E questo un evento de piena centennale che è stato a fin 2019. Un dernier exemple, reconstitution de boisement riverain, il est en cours. On est sur le Lot à Barjac. On est euh, sur euh, un cours d'eau avec des débits significatifs. Lo un soglie... altro intervento di rivegetazione sull'Oa Barjac con portate molto significative. Le, le, seuil à faire disparaître euh, fait à peu près 2,50 euh, m euh, de haut. 2,50 m l'altezza della soglia da rimuovere. Une grande retenue, un grand remous idraulique. A monte vedete tutta l'area bacinizzata in presenza della soglia. mais il existe euh, une voirie nationale et une voie SNCF en rive droite sur la gauche de la photo et on voit que pour des crues récurrentes, on est euh, non seulement face à des érosions de la concavité, mais aussi face à des problèmes d'inondation. In sinistra vedete una strada nazionale vicino anche la ferrovia e quindi periodicamente eh, c'erano problemi eh, non solo di erosione ma anche di eh, inondazione. Le projet a été euh, d'effacer l'ouvrage, de redessiner le lit de la rivière en, en reprofilant chaque berge à droite e a gauche, ma en essayant di retrouver un gabarit beaucoup più large. L'idea è quella di rimuovere, cioè è un progetto, ecco, l'intervento in fase di realizzazione, di rimuovere l'opera e di ridisegnare sia la sponda destra che la sponda sinistra, eh. ma con una, una nuova sezione più ampia di quella precedente. Mm. le seuil est sur la partie basse euh, de la photo, il est en train d'être dérasé, les eaux ont été détournées sur la droite de l'image, rive gauche, il y a euh, un cours d'eau à écoulement temporaire. Le reste, c'est la retenue où on euh, on l'assèche progressivement et puis où on commence les terrassements. la soglia nella parte bassa della foto, vedete il corso d'acqua è, è stato deviato per consentire gli interventi, la, la, parte diciamo di, bacinizzata viene uh, prosciugata lentamente in maniera poi da garantire la, la fattibilità dell'intervento di rimozione. Mm. Ma on voit l'exposition de route, la, de la route qui est vraiment en concavité avec une berge très abrupte de 3 a 4 mètres de haut e si vede diciamo, la, la, la, potenziale erosione della, della strada eh, in, in, alto a sinistra nella foto. Mm. Petit à petit, les travaux de terrassement s'effectuent il y a des travaux en remblai et des travaux en déblai. Questo pian pianino si realizzano gli interventi di terrazzamento, quindi eh, sia rimozione che accumulo di, di, sedimenti per ricreare la nuova, eh, nuova sezione Les vestiges du seuil sont sur la partie gauche et haute de la photo. La, I resti della soglia si dans nella parte in alto à sinistra della, della, dell'immagine. Aujourd'hui, puisqu'on est en cours de chantier, il a commencé euh, au mois de juin, euh, nous y étions encore il y a quelques jours, on voit les terrassements euh, généraux et c'est la première fois où le lot recoule dans son nouveau lit. Qui vedete eh, mm, peu mm, poco tempo fa, c'erano insomma fino a qualche giorno fa lui, lui era lì e vedete questo è lo che scorre per la prima volta nel nuovo alveo eh, ri- ridisegnato. Mm. Ils sont en train de finaliser euh, les travaux euh, en rive droite et toute cette rive droite, le long de la route, l'idée c'est qu'elle soit la plus douce possible et au maximum végétalisée. Donc on a la volonté de recréer un boisement riverain continu sur euh, près de 400 mètres ici. In, la, la destra, la sponda destra, l'idea è quella che la pendenza sia la più bassa possibile e che ci sia un denso ripopolamento eh, ripario proprio per ridurre l'erosione nel, verso la direzione della strada. Mm, C'est le travail que nous allons faire euh, le mois prochain et euh, selon ce profil type. Questo è il lavoro che dal mese prossimo inizieranno secondo questo profilo typologique. tipologico. Mm. On voit l'ancien lit de la rivière, son nouveau lit sur la partie gauche de la photo, et on voit euh, rive droite ce souci euh, de végétaliser euh, de façon massive au moyen de ligneux, à la fois des lits de plants et plançons, des boutures, des arbustes. Qui non, si vede benissimo vista la, la, la Eh, poi la potete vedere meglio quando si ridaremo, ecco qua si vede, si vede meglio, qui si vede il vecchio letto, quello nuovo e, l'intervento di rivegetazione diciamo ma, massiccia <laughs> eh, previsto. L'idea c'est di recréer un milieu di transition, d'éloigner la voirie des euh, contraintes hydrauliques et que la végétation joue un rôle de peigne sur les écoulements pour ralentir les écoulements en période, en période de crue et de hautes eaux. Quindi l'idea è quella di ricreare un ambiente di transizione, di allontanare diciamo, la, la, il talveg dalla, dalla, strada per ridurre il rischio di erosione, ma anche di fare in modo che la vegetazione costituisca un pettine di, per il rallentamento delle acque in condizioni di piena. Un duo perfettamente efficace, mon ami Andrea. Grazie. Grazie Nicolas. Euh, tu vas rester Grazie là disponible pour des questions à fin. Ouais. Oui allora, Molto. per le domande, se anche lui rimarrà disponibile. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Merci Nicola, grazie per essere stato nei tempi. Ringrazio ancora Nicola Debier per, per l'intervento e anche per questa esperienza anche di rimozione delle traverse che sono, e barriere che sono estremamente attuali e importanti, soprattutto da noi dove è molto difficile fare questo tipo di, di azioni. Ringrazio anche Andrea Coltara per, per la traduzione e lascio la parola a Marco Lembrini di Oikos che anche lui ha 20 minuti. Grazie Marco, a te la parola.